nos sentamos. Respiramos suave, profundo, preenchendo cada uma de nossas células com o prana que nos une e nos sustenta. Essa energia suave que dá vida a tudo que existe e a é tudo que há. Apenas inspiramos e expiramos. Na inspiração, trazemos do prana, do campo quântico, tudo de que necessitamos. Na expiração, deixamos ir as tensões internas e externas e nos fundimos no campo divino dentro e ao redor de nós. cada inspiração, expandimos mais e mais. Relaxamos mais e mais. Nutridos por esse quanto cósmico, mergulhamos mais profundamente em fusão absoluta com todas as partes de nosso ser. Nossa mente mais e mais presente desperta no vácuo deste infinito. Apenas inspiramos e expiramos. abrimos nossos olhos e mantemos nosso olhar fixo nas letras que se sucederão na tela. Uma a uma, as letras que se sucedem nos inundam nos preenche. Letras sagradas, fogo, línguas de fogo nos envolvendo, absorvendo todo o nosso ser. Nossa conexão com o alto é ativada. E nós conectamos com o Altíssimo e todos os multiversos de luz. nossa mente desperta. Sabe agora que nos manifestamos muito rapidamente. um com Deus, um com os multiversos, nos abrimos conscientemente para mais uma recodificação de nossos sistemas. Nos abrimos para os presentes que começam a jorrar pelo prana, através de nossa inspiração para cada célula de nosso ser. Uria, Uria, Uria, Uria, Uria. Uriya. Uriya. um com tudo que há enquanto nossos olhos absorvem o lama de Vodvod, os tesouros trazidos pelas letras sagradas. Unimos nossas vozes ao som deste mantra Uriah. Uria, Uria, vozes, Uria, para abrir portões ainda maiores e mais longínquos, Uria, nos multiversos de luz e reinos de unidade, Uria, códigos de luz eterna e infinita, Uria. entram pelo lama de Vodvod, Uria, pelos nossos olhos, poros, Uria, Uria, inspirando as letras sagradas Uria, para todo o nosso ser. Uria, Uria, na respiração as letras Uria. esperavam para fora de nós se expandindo no mundo em que vivemos. Uria, nosso espaço. Uria, Uria, os espaços dentro de espaços. Uria, os espaços além de nosso espaço. Uria. Uria. Somos os guardiões dos portais que se abrem. Uria. Através dos quais as zonas de tempo, espaço e nosso universo e além se unificam. Uria. Uria. Alinhamentos Uria. perfeitos entre os multiversos se manifestam. Uria. Origem. mas aqui é simples Origem. e amorosamente respirando, Uria, mantrando, Uria, nos inundando, Uria, dessas letras sagradas, de Vodvod, Uria, Uria. Uria, Uria, Uria. As letras se sucedem. Uria, Uria, Uria. Enquanto a frequência do rei Zain Yod fazem irmandades angélicas que se fazem sentir em nós e ao redor de nós. Visualizamos triângulos dourados dentro de triângulos dourados. Alinhamento perfeito. natureza. Supernatureza e consciência superior alinhadas e irmandadas nas Irmandades de Luz agora. Inspiramos ainda mais profundamente suave, lentamente. As letras de fogo Reis Ain Yud A rede de anjos ativadas para este momento, para a nossa realidade. Círculos dentro de círculos, os anjos se alinham ao redor de nós, nos ajudando nesse serviço por nós e através de nós para todo o nosso universo. São tantos anjos. Inspirando conosco, expirando conosco. um circuito de mútuo suporte tomado através das letras de fogo Red, Amen. Letras inspiradas e expiradas por nossos corações. Compartilhar a luz. os códigos trazidos do alto. Compartilhar a transfiguração. Círculos circuitos perfeitos. suporte unindo reinos, abrindo portais para o um novo salto de consciência em nós, em todo o nosso planeta através de nós. Nós assumimos nosso poder de irradiação tiram esses mundos para ajudar o nosso mundo, inundando nossas vidas em fogo de códigos de luz, expandindo pela inspiração os códigos inspirados para inundar cada milímetro de nossos reinos, nossos reinos internos. nossos reinos externos. Anjos ao redor de nós, anjos em nós. Nós, anjos, neste momento na Terra. o rei Rash Rat se apresenta. Nos visualizamos como o cordão umbilical unindo reinos. Portão de entrada dos diversos portais de luz agora abertos para nós, unificados através de nós no fogo do Rei Resh Red. Inspirando. respiramos cada vez mais sutilmente, plenamente. Nossos olhos em chamas douradas, absorvendo as frequências das letras douradas, se unem ao som do Ziyahu. Uziyahu. Uziyahu. Uziyahu. Uziyahu. Uziyahu. Nossa intenção, Uziyahu, focada em implantar esse circuito de luz de forma perene e constante, Uziyahu. Uziyahu. Um circuito de luz jorrando permanentemente. Uziyahu. Em nós. Uziyahu. E através de nós para todo o nosso planeta. Uziyahu. Garantindo esse brilho de luz em todos os momentos. Uziyahu. Mesmo quando estivermos em completa escuridão. Uziyahu. Mesmo quando esquecermos de ativar esses códigos, use Yahoo. Letras de fogo, use Yahoo. E mantra unificados estabelecem agora em nós no planeta a força e o poder divino. Use Yahoo através da cooperação e coordenação dos exércitos de luz. Uziyahu. Uziyahu. Dos exércitos angelicais. Uziyahu. Uziyahu. Inspirando. Uziyahu. Uziyahu. Fazemos a intenção. Uziyahu. Cooperação constante mútua e permanente agora. Uziyahu. Respiramos. Uziyahu. Uziyahu. Inspiramos. Uziyahu. Cooperação mútua. Uziyahu. E permanente agora. Uziyahu. Respiramos. Uziyahu. Uziyahu Inspiramos mais uma vez, Uzi Yahu. Cooperação mútua e permanente, Uzi Yahu. Agora, Uzi Yahu. Respiramos. Uzi Yahu. Uzi Yahu. Inspiramos as letras Kei, Resh, Ret, Uzi Yahu. No som do Uzi Yahoo ainda mais profundo e conscientemente. Uzi Yahoo. Uzi Yahoo. Uzi Yahoo. Sentimos a certeza. Uzi Yahoo do assim é. Uzi Yahoo. Uzi Yahoo. Uzi Yahoo. Uziyahu. As letras Kaf, Rei, Tal. Uziyahu. Uziyahu se apresenta. Uziyahu. A luz das luzes. Uziyahu. Luz maior trazendo todas as imagens de luz converge. Uziyahu. 우지야호 카페이다오 우지야호 na luz trazida Uzia. pelo Pater Tesdoxes. Pater Tesdoxes. Pater Tesdoxes. detoxes, Pater detoxes, Pater detoxes, Pater detoxes, Pater detoxes, Todas as imagens de luz tóxicos, convergentes, definindo nossos sistemas nosso mundo, e nós, e é através de nós, patentes tóxicos. A verdadeira glória do divino, trazendo o amor incondicional que se irradia para toda a criação Então, as letras de fogo, absorvida por nossos olhos, Pater Deis se expandindo ainda mais em grandes chamas, Pater Deis À medida que o grande amor jorra do Pater Desdoxis Noxus, Pater as letras queimam, Pater Desdoxis eliminando as forças ameaçadoras invisíveis, desativando toda a negatividade e estresse em nós e ao redor de nós em todo o planeta. Pater Destoxis. Pater Destoxis. Tensão que se dissolve. Pater Destoxis.

em toda a humanidade, Pater Tes Doxas, seja usada na sabedoria dos códigos maiores, Pater Tes Doxas, dos reinos de luz maior, Pater Tes Doxas, Pater Tes Doxas, equilíbrio e harmonia inundam a terra, Pater Tes Doxas, em tanta luz. Visualizamos tantas mentes despertando agora. Inundadas por esses códigos de luz. Infundidas por esses códigos de luz. nossas próprias mentes. Pater tes Nossos sistemas em saltos contínuos. Pater tes Enquanto imergimos mais profundamente nessa infusão dos multiversos de luz. Pater tes sentindo os circuitos angelicais ao redor de nós. Os anjos de cura mais profunda se movimentam em nós. Pater E através de nós para toda a humanidade. Pater as letras Mem, Rei, Shin trazem as frequências de cura. Inspiramos o fogo em cura maior, cura em todos os níveis. A cura do esquecimento de quem realmente somos. o esquecimento da nossa filiação divina, o amortecimento das sementes divinas em nós. O Mem Reishin, essas letras sagradas, se movimentam em cada milímetro de nosso ser. a humanidade. Orando mais profundo. Cura no nosso DNA. As frequências de fogo vibram em nós acordando nossa memória, recodificando os sistemas, liberando e ativando as partes adormecidas e esquecidas em nós. Som do El Hanum se une letras sagradas El é Hanum El é Hanum El é Hanum El Hanum El Hanum El Hanum. El Hanum. El Hanum. El Hanum. A humanidade chora em reverência e êxtase divino. El Hanum. El Hanum. Nossa gratidão se expande. El Hanum. El Hanum sentindo que independentemente de nossas imperfeições, a humanidade e nós nos curvamos e nos abrimos para receber. Inspiramos profundamente recebendo esta memória. Ela respiramos e relaxamos. Recebendo os novos códigos que nos abrem para experimentar o divino em nós e ao redor de nós. Receber a graça. El Hanum. El Hanum. misericórdia divina, recodificando e escrevendo nossa história. Momento presente escrevendo e desenhando nosso futuro. Enquanto apenas respiramos. Aqui paramos o mantra. El El E ao expirar, o Mem Num Kof se apresenta. Novas frequências de fogo. no meio que queima dentro e ao redor de nós, conscientemente assumimos a responsabilidade pela manifestação de nosso plano divino original. As letras de fogo queimam queimam o sentimento de vítima que nos guiou até esse momento? Enquanto conscientemente assumimos que somos o Criador de todas as circunstâncias de nossa vida. Apenas nos abrimos para este momento. Consciência nós e o poder do amor. É o right. memórias celulares abertas, é para ver além dos céus. É Encontramos a presença divina em nós. É Enxergamos a presença divina em todos nós. É Rai. É apenas espíritos tornados humanos, é Para experimentar o humano. É e os mundos da matéria, é No som do mantra, é Do fogo das letras, é Nós e a humanidade relembra a imagem a que é pertencíamos. É antes de entrar na matéria. Elroy. Elroy. Inspiramos mais profundamente. Elroy. Enquanto nossos corações se enchem de júbilo e glória, Elroy. Ao nos reencontrarmos em nossa verdadeira realidade, Elroy. entendemos a verdade maior de todas as coisas. Respiramos. Elroy. Enxergamos a nós e a toda a humanidade. Rai. Enxergamos a tudo e a todos. Rai. Com os olhos de Deus. Rai. É alright. É alright. É alright. Como anjos criadores. Inspiramos agora as letras sagradas Rei, Rei, Rei. as frequências das letras abrem a consciência do que precisamos modificar. Assumimos esta responsabilidade de autocura. nos conectamos com nosso poder divino usado em sabedoria como somos sacerdotes de nossos templos e do templo da terra. Assumimos as rédeas de nossas criações para reescrever nossas histórias, para estabelecer o bem em todas as áreas de nossa vida. estabelecendo o bem e o belo em nosso planeta a partir de nós. Nosso coração se expande em alegria, testemunhando a humanidade tornada divina a partir de nossa aceitação e nossa decisão. letras descem. Lindas. A luz retorna a nós e a terra em plena sabedoria amorosa. Apenas inspiramos nas letras sagradas e expiramos. repleta em luz. Plano divino relembrado. O amor que desce na luz aumentando o nosso poder de perdão. Eloa Silicop. Eloa Silicó. Eloa Silicop. Eloa Silicop. Eloa Silicó. vibração do Elua Silicote penetra camada por camada em nós e na Terra. As letras Rei, Rei, Rei a vibração do mantra ativando uma mudança de pensamentos, palavras e ações, se transformam na energia da pureza, na transformação do novo eu. A nova humanidade. Omissões e restrições de todos os níveis são agora libertos. Pensamentos e emoções se transfiguram em verdade e entendimento maiores. Nós apenas aqui, inspirando e expirando nas frequências das letras sagradas, nos mantras sagrados. E respirando, assimilamos a mente e a emoção da luz maior. Nos unificamos com tudo e todos. À medida que nos perdoamos, irradiamos a luz do entendimento maior em nós, através de nós. El é Roy Eloa Silicot, El é Canum Ein Sof. Elroy é Eloa Silicot, El é Ranum Ensof, Elroy é Eloa Silicot, El Ranum Ensof, Elroy Eloa Silicot, El Ranum Ensof. as letras Main, Sad, Rash se apresentam. Memórias celulares modificadas. Olhos de Deus sendo os nossos olhos O fogo das letras nos abrem para enxergar o largo cenário percebemos o equilíbrio e a harmonia que preenchem toda a criação. Humanidade em pura luz, emoções e crenças se desvanecem. Nos sentimos novamente fortes e livres. abraçando a consciência de que tudo está perfeito como é. Entramos na liberdade maior. Inspiramos e expiramos livres para voar. livres para amar. Livres para ser. O fogo das letras sagradas se tornando nossas asas. em nós e através de nós. O nome se apresenta. O fogo das letras sagradas nossos ouvidos internos sussurros da alma se tornam o divino conselheiro de luz. Nunum Mem Mem ouvimos com mais clareza a voz em nosso interior. Caminhamos e voamos com mais segurança. Assumimos mais conscientemente nosso poder de manifestação no amor da sabedoria recebendo agora os perfeitos insights que chegam para nós através das letras de fogo. Silêncio para escutar dentro. temos a intenção de guardarmos claros e conscientes na nossa mente. Após essa meditação, as letras VOD, MENBET, cada no seu lugar. O fogo penetra pelos nossos poros movimentando as águas em nós e ao redor de nós. as águas dentro, as águas fora, se movimentam no ser água que somos, no planeta água em que estamos. As letras dançam, entrando pelos nossos olhos. Ativam as águas. Patroston fóton. Patroston fóton. Patroston fóton. outros dom foto. Patros dom fóton. Patros dom foto. Nossa nova memória e consciência, Patros dom foto, começam a ser gravada, Patros dom foto. O som e as letras trabalhando em uníssono nossas águas, nosso sangue. Patros tom fóton. Fótons de luz descendo sobre nós a cada inspiração. Patros tom fóton. expandindo através de nós a cada inspiração. Patros tom fóton. Patros Inspiramos cada vez mais suave. Patros tom fóton. Patros tom foto Somos o nosso co-criador. Patros don't photon. Repetindo. Patros don't photon. Com os multiversos de luz. Patros don't photon. Patros don't Somos os co-criadores deste momento. Patros don't photon. Patros don't photon. E como co-criador, autorizamos a reprogramação de cada uma de nossas moléculas Electrostom Photon. A frequência do Woodman Bat Patroston. O som do Patroston Photon. Patroston Photon. No ritmo de nossa respiração, sentimos os fótons de luz moldando e remoldando as malhas biofísicas da vida. Adaptando nossos sistemas para viver na frequência maior em unidade perfeita com os multiversos de luz maior. Os fótons de luz se torna o feixe de luz na base de nossa espinha. Unimos nossas vozes, mantrando doze vezes Yod-Rei, Yod-Rei, enquanto trazemos esse feixe pela coluna acima. Yudhi Vudhi, Yudhi Vudhi, Yudhi Vudhi, Yudhi Vudhi, Yudhi Vudhi, Yudhi Vudhi. A luz sobe através de nós até nossa presença. Eu sou nosso décimo quarto chakra. Respiramos ritmada e constantemente com uma inspiração e intenção, trazemos a presença eu sou, o corpo de luz que desce chácara por chácara. Presença eu sou preenchendo totalmente e definitivamente nossos corpos físicos e espirituais que eu sou. Novas letras sagradas, novas frequências. O Aleph, Kaf, Aleph ajudando o nosso corpo físico de luz, mergulhando ainda mais profundamente, abrindo novas possibilidades em nosso corpo de luz. Inspiramos essas letras nos entregamos. Expiramos e mergulhamos mais profundo. Inspiramos, trazendo uma infusão mais pura de luz. e expiramos no comando configurar para o padrão de essência divina agora. Inspiramos infusão mais pura de luz. Respiramos DNA divino agora. Inspiramos. Imersão mais profunda. Infusão mais pura. Respiramos. Nós. Essência na forma. Inspiramos. imersão mais profunda, fusão mais pura. Respiramos. Essência, única verdade em nós. Relaxadamente, Escolhemos a presença eu sou, essa essência, sendo a parte preponderante em nós. no Aleph, Kaf Aleph. Os cristais em nossas águas se transformam em frequências maiores. Lindos cristais. Assumimos a consciência de que somos lindos seres cristalinos em frequências ainda maiores. Shet Yud, as novas frequências de fogo nos absorvem. Enquanto nos derretemos no Men Ret Yud, o som do Shema Israel, Adonai Reino. Adonai Ra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Dona neighborhood. Frequências de fogo e som. Corpo trabalhado célula por célula. Caminhamos a partir de agora ainda mais conscientemente na Terra. Seres de luz. Caminhando na terra. Abraçando a consciência de que já não há separação. Multiversos em nós. nós em constante interação nos multiversos de luz. ressoando em frequência maior nos mundos maiores. Visualizamos nosso ser e toda a humanidade magnificamente iluminados. Cobertos com o brilho do Criador. lágrimas jorram em nós, à medida que mais uma vez conscientemente assumimos nossa verdadeira realidade, nossa verdadeira identidade. Mexia, mexixe. Mexia, mexixe. Mishia, Mishish, Mishia, Mishish, O som do Mishiamishis. As letras sagradas Your Design Lamed. Mishiamishis. Se apresentam. Mishia, Mishish, Se expandem. Mishia, Mishish, Mishia Mishish. Sondo, mexia, mexix, unindo nossos corações. Mexia, mexix. Mexia, mexix. Mexia, as Letras sagradas esquentando o nosso coração. Mexia, mexix. Mexia, mexix. Mexia, mexix. Nós. Mexia, mexix. A ordem messiânica. Mexia, mexix Mishiamishish. Mishiamishish. A luz do Mestias em nós Mishiamishish. Mishiamishish. é ativada na frequência das letras, Mishiamishish. na frequência do som. Mishiamishish. Irradiam através de nós. Mishiamishish. Mishiamishish. Ativando a luz maior em toda a humanidade, em toda a Terra. Mishiamishish. Mishia, Mishish. Todos os seres Mishia, Mishish. Mexia, estão mexis. prontos agora, despertam. Mishia, Mishish. Anjos mexia, de luz mexis. caminhando na terra. Mishia, Mishish. Em completa mexia, unidade. Mishish. Mishia, Mishish. Mishia, Mishish. Humanidade liberta mexer, mexer. Lembrada. Mexer, mexer. Mexer, mexer. Mexer, mexer. paraíso na terra é restaurado. Mexia, através de nós. Mexer, mexer. Através das letras e né, do som. Mexer, mexer. Mexer, mexer. Mexer, mexer. Nós respiramos mexer, mexer. Em êxtase e mexer, mexer. Mexer, mexer. Mexer, mexer. Enquanto mexer. o mexia, mexixe, mexia, mexixe, vibra em nossas mexer. células, mexia, mexixe, letras mem, bet, ray, mexia, mexixe se expandem, unificando o mundo superior e a Terra. Mexia, mexis. Mexia, mexis. Mexia, mexis. Nos permitimos sonhar. E sonhando, um sonho real, nossos pensamentos começam a criar a vida e a terra em que queremos viver. Configuramos conscientemente esse paraíso na terra. Paraíso na terra instaurado sermos essas imagens futuras muito claras, muita consciência e nos fundimos com elas. Os melhores pensamentos de toda a humanidade se unem enquanto sentimos a emoção à medida que percebemos os resultados concretos nossa manifestação já agora concretizados. Abiyahu, Abiyahu, Abiyahu, Abiyahu, Abiyahu. O som do Abiyahu vibra em nós e através de nós. A frequência das letras Ein Resh Yod. Ein Resh Yod. Abiyahu nos envolve, se tornam nossas frequências. O fogo em nós. Abiyahu nossa genética divina. Seres divinos criadores, Elohim criadores, respirando com Deus, inspirando e expirando com os multiversos. tomamos consciência Abraçamos a consciência. E os divinos caminhando na terra. Manifestando a partir de agora nossos direitos de nascença. Reconfigurando mundos. Reconfigurando os planos da terra em planos originais da criação. havia já não há medo. Rabiahu, já não há dúvida. Rabiahu. O fogo do Ayn Rish Yod. Trazendo a certeza absoluta. Rabiahu. O som do Rabiahu ancorando a certeza de quem somos, do que queremos, do que manifestamos através de nós. Segurança. Alegria. Convicção. Tudo isso preenche nosso coração e transborda em gratidão somos o cálice que transborda. Somos a luz, trazendo e expandindo a luz. Somos o céu. Somos a terra. Somos o tudo que há. Abiyahu. Bial. Yod Yod Lamed surge em novas frequências de letras de fogo. Nós estamos aí apenas respirando e transbordando. E respirando e transbordando a luz e transbordando em luz, escutamos essa música enquanto as letras de fogo no nosso interior se torna o combustível para a futura caminhada. na música nos repousamos, nos deleitamos, escolhendo seguir em frente. Uma inspiração profunda, fechamos os nossos olhos. abrindo nossos olhos internos para sempre. Olhos de Deus. Trazemos nossas mãos ao nosso coração. Sentindo mente, e coração em completa coerência. Finalizamos a meditação com os quatro amém. Dando vida ao criado, Oeste, leste, norte, sul e oeste. Amém. Amém. estrelas pulsantes em meditação. A paz presente nos inunda. Olhares se apresentam singulares, memórias infinitas, seculares, afeto, magia, harmonia. letras sagradas, asas de fogo nos fazem voar. Olhos divinos, letras sagradas.